Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum barcha qadrdonlarim, barchalaringizga omad tilayman. solis anaragan, so'mga qilyapman. Solih salomatlik tilab qolaman aynan. Qayerda bo'lsangiz ham joningiz sog' bo'lsin. Pul maqtash emas aynan, prosta bu o'rnida ko'ring isheringda pul borlig'i aynan. 1000 dollar bor. Bo'ynimizda 1000 dollar, bu rossiyskicha chiqarib ketdik. Omadlaringizni bersin, jamama. Qar sarg'aldagi Instagram. Hamangizga omad tilayman. 500 rubl bilet narxi aynan 74 ta biletimiz qolgan. Obsh kalsasi 399 ta odam qatnashadi. 60 ta pul konverti bor. 1000 dollar ham bor. Aynan pulman betingizga o'raman, aynan pulman betingizga o'raman aynan. Omadingiz bersin. Xalasangiz kep dollar qilamiz, nasibda dollarni saplab olib 1000 dollarni saplab olib keting. Xalasangiz luchni taylab berayin promo efirda olib ketsangiz tashkilga tushiraman aynan omadingizni bersin hammalaringizga bitta bitta bilet topib ketdingizlar agar bilet olmayman desangiz bitta like bossangiz men minnatdorman aynan omadingizni bersin agar hozirning o'zida tom olib ketsangiz ahshamman yugurib boradi biletingiz ertaga o'yinni o'tkazamiz hammangizga omad tilayman ana aynalarga qaytib gapiramiz kvartachilik qiyinda assalomu alaykum do'stlar assalomu alaykum barodarlar xush omaddan hamma tomba yana sumo bu maqtashni bo'ldi ҳашо мақташ ҳамас айна инес оп беган доллар 1000 доллар ая каҷон ҳама дома омад намехам ина вай ҳамаш қатъи ина 3 350000 будас инҷа доллар мекунем бухоген омада доллар мегирем набошад прямо эфир ба партофта метем ҳаматон бо омад 1000 доллар ҳастай баъд 5000 100 доллар 3000 2000 як қиёмат пулори конверти 60 дона оф шикариш ва одамо 399 дона иштирок мекуна 74 дона билет мондага нақ ба 500 рубл ҳами экран ба 500 рубл рой кунед иншоалло худо оғат ҳоҷ тамом шава пага финала э, аниқ э, аниқ не э, мегзаронем пага мегзаронем айна эртега ӯ кезаягахайна битта битта холлаб ҷибермеисмегах битта лайкти басин омадларингизи берсин bitta bilatasangiz вообще zo'r bo'lib ketadi hammangizga omad tilayman ming dollar chiqmasa xohlasangiz shu promo efirda shu jurib taylab beraman hammalaringizga omad tilayman qayerda bo'lsangiz ham joningiz sog' bo'lsa bo'ldi endi vaqtingiz sog' bo'lsin